Друзья, всем привет! Меня зовут Михаил. В этом видео я хочу рассказать вам о своем подходе к бинарным аукционам, о торговле на бинарных аукционах, если быть точнее. Сам я занимаюсь торговлей на бинарках уже около 4 лет. За это время удалось набрать немалый опыт. И также я разработал свою торговую систему, по которой стабильно торгую уже на протяжении года. Даже, наверное, побольше. Э, на своих экранах вы можете наблюдать э, сайт TradingView. Это открыт мой профиль на данном сайте. Здесь я выкладываю различные посты про торговлю, о торговле на бинарных опционах в основном, как для англоязычной публики, так скажем, так и для русскоязычной публики. И последнее время поступает огромное количество вопросов. Вот здесь вот у меня открыты сообщения, вы можете видеть, да, сколько народу пишет. И тут можно вниз еще листать до бесконечности. Все интересуются о моем методе, о моей стратегии, как она устроена, как она работает. Э, иногда достаточно сложно объяснить все это дело в сообщениях. Вот я и решил записать видео. Видео, э, видео я собирался уже записать давным-давно. Но все не доходили руки. То времени нет, то вдохновения, то того и другого. Ну вот, наконец-таки подобрал момент. Сейчас ночь. Ничего и никто не мешает. И я решил записать видео. Так, давайте не будем затягивать видео, перейдем на график и я покажу, как устроена стратегия. Открываем график. Перед собой вы видите живой график, его так называют в народе. Таймфрейм М1, эм самый любимый таймфрейм новичков. А, давайте добавим, давайте я покажу, как добавить индикаторы. Заходим во вкладку индикаторы. Выбираем вкладку с ограниченным доступом. Здесь она у меня уже открыта. Э, здесь вы можете наблюдать индикаторы. Это индикаторы, так сказать, моего производства. Э, еще такой момент. Э, видите зеленые замочки? Это значит, что индикаторы для меня доступны, поскольку я автор данных индикаторов. Для вас будут замочки красные. Для того, чтобы получить доступ, вам нужно обратиться ко мне, и я смогу открыть вам доступ. Но ну, об этом поподробнее я расскажу в конце видео. Давайте о стратегии. Итак, по очереди буду вам рассказывать о каждом из индикаторов. Всего их три. Это вот бинары, бинария опцион про трейд номер один, номер два и номер три. Начнем с первого. Первый индикатор. Итак, индикатор на базе RSI. Здесь добавлено сразу три периода. Э, отображение в точках. Точки позволяют увидеть настроение цены. То есть, если точки более плотно, то значит тренд более, движение более затяжное но об этом чуть попозже. Э, тема такая. Основной, основные достоинства данного индикатора, что он показывает э, в виде красных лучей зоны перекупленности и перепроданности. То есть, когда индикатор зашел в зону, допустим, перекупленности, да, вот как здесь, возьмем, посмотрим, появляются красные лучи и зона подсвечивается соответствующим цветом, то есть перекупленность красным, перепроданность зеленым. Э, поскольку зеленый цвет это э, потенциально цвет покупки, то есть здесь мы готовимся к покупке, здесь к продаже, поэтому и цвета, соответственно, сверху красный, снизу зеленый. Также на данном индикаторе мы можем настроить звуковые оповещения. Для этого нужно правой кнопки мыши нажать на красный луч. Здесь выбрать верхнюю строку «Добавить оповещение». нажимаем, выбираем раз за бар, то есть это каждую свечу у вас будет срабатывать оповещение. Если индикатор у вас получается в зоне перекупленности и, или перепроданности. Нажимаем создать, выбираем все равно продолжить. И все, сигнал у нас есть. Теперь, когда свеча окажется в зоне перекупленности или перепроданности, то мы об этом услышим. У нас появится окошечко, где будет написано, что Цена в зоне ну, вот сейчас, скорее всего, возможно, скоро это, это появится. Ну да ладно. Давайте продолжим. С первым индикатором более-менее все понятно. Потом я покажу, как он работает на примере, на живом примере. Э, добавляем индикатор номер два э, В этом индикаторе вы можете разглядеть стахастик. Оно так и есть. В принципе, это классический стогастик. Э, э, разукрашенные зоны. То есть средняя зона желтым, зеленая зона, зона перепроданности и красная зона, соответственно, зона перекупленности. Данный индикатор стохастик служит фильтром к первому индикатору, то есть нужно смотреть на два этих индикатора. Но самый основной индикатор это номер 3. Самая основная, так сказать, вкуснятина. А, вот этот индикатор наиболее основной, на самом деле третий. И он показывает, он отфильтровывает большую часть сигналов. А, смотрите, как он устроен. Данный индикатор основан, э, индикатор номер три основан на скользящих средних, а также еще на нескольких параметрах, которые отвечают за силу цены, то есть за силу импульса цены. Э, смотрите. Здесь мы можем наблюдать э, затяжной тренд, затяжное движение вниз, да, соответственно Индикатор номер один показывает, что цена у нас сейчас находится в зоне перепроданности. Стохастик также показывает, что цена в зоне перепроданности. Данный индикатор номер 3 тоже показывает, что цена в зоне перепроданности, но ну, в данной ситуации сейчас еще рано заключать сделку, то есть рано входить на покупку. Нам необходимо дождаться, пока индикатор номер 3 уйдет из крайней зоны своей, выйдет хотя бы в среднюю. Вот видите, вот сейчас сработал сигнал. Это говорит о том, что индикатор номер один приближается в зону перепроданности. То есть вот сейчас луч еще не появился, поскольку цена Э, свеча туда-сюда еще немножко гуляет. То есть нужно дожидаться этого момента. Вот даже давайте на живом примере посмотрим, чем на истории. Также видим, что да, стахастик у нас здесь получается в зоне также перепроданности. Здесь индикатор номер один в перепрод... была перепроданность. Здесь появляется уже зеленый столбик, то есть индикатор зашел в зону перепроданности здесь, потихоньку потолкался, потолкался, появляется зеленый столбик. И если мы, к примеру, сейчас зайдем вот здесь минут на 5, как минимум, то есть вот на следующей свече, давайте дождемся, следующей свечи, раз уж у нас так прям в прямом эфире получилось, Немножко подождем и посмотрим, что же будет. Вот, мы зашли здесь, к примеру, на следующей свече вход, да. Ну и, соответственно, сейчас я не заходил, потому что брокер у меня сейчас закрыт. На торговлю я на сегодня уже завершил. Ну, то есть видим, что получается. То есть вот здесь мы зашли, где я стрелочку поставил, да, ну, примерно минут на 5. И подождем, что будет. Давайте пока сделочка, так сказать, идет. Я расскажу, покажу на истории еще несколько каких-то нибудь ситуаций. Так, ну вот эту ситуацию мы с вами не, разоб... не, не до конца разобрали. Э, то есть видим, да, что здесь импульсы падают, наступает э, цвет столбиков меняется с красного на зеленый. Стахастик у нас получается тоже уже стремится наверх. И здесь смотрим, что импульсы начинают замедляться, то есть уже уходят в желтую зону. Это все говорит о том, что здесь надвигается разворот. Каким этот разворот будет? Краткосрочным или затяжным, к сожалению, тут не предсказать. Нам необходимо предсказать хотя бы ближайшие 5-10 свечей. Да? То есть вообще время экспирации на минутном графике э, я рекомендую от 5 до 10 минут. То есть, соответственно, 5-10 свечей. Ну вот сейчас здесь сделочка уверенно пока движется в нужном нам направлении. То есть прошло уже 2 минуты. И сделочка продолжает идти в нужном нам направлении. То есть индикатор уже, индикатор номер один уже у нас в зоне перекупленности образовался. Да? То есть на минутках все это динамично очень происходит. Если, допустим, взять пятиминутный график, там это все будет ну, гораздо медленнее, на минутках же. Это все очень динамично. Давайте подождем еще две с половиной минуты. То есть я бы именно на 5 минут вошел в данной ситуации. То есть... И дождемся сейчас и увидим, Заодно вы и поймете, как приблизительно это все работает. Вообще, я сегодня торговал днем и специально для того, чтобы было наиболее понятно, записал свою торговлю. То есть на видео конкретно свои сделочки я записывал. То есть э, и в это видео я хочу это все в дальнейшем вставить. То есть сейчас после этой ситуации я вставлю свое видео со, ну, видео со своей, так сказать, живой торговли, где вы все увидите, как все работает. Хотя вы и так уже, в принципе, думаю, что немного понимаете, как все происходит. Ну вот видим, да, откатывает потихонечку свеча. Но это нормально. У нас еще в запасе еще одна Дождемся еще минуту, посмотрим, что бы принесла нам эта сделка в случае, если бы мы бы зашли. Рынок немного нервно себя ведет, но... Тем не менее, сделочка колебается, колебается. Ну, надо, напомню, что точка входа была где-то вот здесь, к примеру. Вот он на втором столбике мы вошли. И это был бы плюс. Вот здесь мы бы вошли на, по условиям стратегии. То есть вот на открытии вот этой свечи, где я и говорил. И это был бы плюс. Пускай там плюс 2-3 пункта, но тем не менее. Надеюсь, вы поняли основные принципы данной стратегии. Сейчас я вставлю видео со своей живой торговли, потому что на истории показывать одно, на истории все стратегии в основном работают, а вот что касается живой торговли, то здесь уже все сложнее. Все, ребят, вставляю видео и постараюсь прокомментировать его. Так, друзья, вы можете наблюдать э, мою торговлю. А, это торговал я 20 февраля днем по моему местному времени. А, вот. Видите, как идет график. Э, скорость несколько раз я увеличил, чтобы не так долго ждать. Но, тем не менее, я думаю, что все будет понятно. Сейчас можете наблюдать, что подходит ситуация. Ситуация для входа. Вот мы видим на индикаторе номер один загорелся красный луч. Снова он потух, потому что еще свеча не закончилась. То есть э, Сигнал считается только тогда засчитанным, когда закончилась свеча, то есть когда свеча уже полностью сформировалась и началась другая свеча. Когда этот э, сигнал, он никуда не пропадает, то есть он не перерисовывается и остается неизменным. То есть мы сейчас видели, да, что опять появился луч, потом пропал. Э, такое может быть, как, пока свеча еще не закрыта. Ждем совпадение всех условий, совпадение на всех трех индикаторах. Сейчас скоро настанет уже, забегая немного вперед. Вот. Тут в этом деле главное терпение, ребят. На минутном графике все развивается динамично, но торговать э, на минутном графике я рекомендую только после того, как вы поторгуете на, хотя бы на 5 минутке, чтобы понять смысл этой стратегии. Потому что на минутном графике нужно действовать оперативно. Так, э, здесь вы видите, да, что я вошел в сделочку, поставил вот э, красную стрелочку, тем самым обозначил точку входа. То есть на брокере сейчас у себя я тоже открыл сделку. Здесь я этого показывать не буду, поскольку не вижу в этом смысла. Все, кто торгует и пользуется TradingView, тот знает, что э, TradingView полностью совпадает с брокером. К примеру, не буду называть каких, конкретных каких-то имен, то есть самые популярные брокеры, надежные, они все идентичны с TradingView, то есть практически пункт в пункт. А, смотрите, здесь я заключил сделку, исходя из чего? Опирал, опирался я на какие условия? Здесь красный луч не появился, но импульсы начали падать. То есть видим, да, что этот импульс стал ниже, тем самым э, я предположил, что цена замедляется и идет к развороту. Здесь на стохастике мы видим, что стахастик в зоне перекупленности. Кстати, здесь вы можете наблюдать обновленный стахастик. Я его еще тестирую, то есть я его еще не загрузил эм, полноценно на сайт. Но в ближайшее будущее я его обновлю и тот стахастик, по которому я вам рассказывал в начале, он будет выглядеть именно так. Э, здесь мы видим, да, тоже, что произошло падение столбиков, то есть столбики начали замедляться. И вот здесь вот получается, да, уже практически на нулевой зоне я зашел. То есть я увидел, что импульсы падают, что цена готовится к развороту. И мы видим, так вот я сейчас остановлю, мы видим, что э, сделочка зашла в плюс. Кстати, да, забыл сказать, здесь я работал с временем экспирации 10 минут, то есть сделочка у меня была на протяжении 10 свечей, то есть вот здесь я открылся в этой точке на открытии вот этой свечи. Сейчас я вам покажу более наглядно. Так, вот здесь на открытии вот этой свечи я открылся по истечению 10 минут то есть в течение 10 минут я получил плюс. Еще раз пройдемся по условиям, по, так, по условиям входа. Смотрите, импульсы на индикаторе номер один начали замедляться, то есть они начали стремиться в желтую зону, несмотря на то, что цена находилась приблизительно на одном уровне, то есть э, некое было расхождение сигналов, то есть индикатор показывает, что импульсы замедляются. Здесь цена находится на одном уровне. Так, перейдем к стохастику. Стохастик у нас находится в зоне, получается, перекупленности и начинает тоже выходить из нее потихоньку и стремиться вниз. Индикатор номер три также так также замедляется то есть видите вот точка входа да видим что э, столбики были в верхней зоне в зоне перекупленности пускай не в самой экстремальной не всегда обязательно дожидаться самой высокой зоны то есть все зависит от э, волатильности рынка да то есть может и этого будет достаточно. То есть мы видим, что он замедляется, и нам этого достаточно. И все. Исходя из, из всех этих условий, получается, я заключил сделку на 10 минут и получил профит. Надеюсь, это понятно. Так, продолжаем. Сейчас буквально Сразу же, не выключая, все в прямом эфире, ребят. Видите, поступают мне звуковые оповещения. Э, снова наступает зона. Уже зона получается перепроданности, противоположная зона. Также я выделяю все эти зоны, чтобы вам было видно и понятно, по каким критериям я работаю. Жду. Жду, получается, выполнения всех условий. Здесь мы видим на первом индикаторе хорошую перекуп, перепроданность. На стохастике перепроданность. Здесь на третьем индикаторе перепроданность. То есть цена сейчас находится в очень такой сильной перепроданности. И разворот он незамедлителен. То есть цена может там ненадолго развернуться и потом снова через какое-то время пойти вниз. Но тем не менее откат все равно должен быть. Видите, да? Я дожидаюсь зеленого столбика. Жду закрытия свечи. Работаем только по закрытию свечи. Вот, э, закрытие свечи произошло. Сейчас поставлю на паузу. Так, смотрите. Произошло Э, закрытие свечи и зеленый столбик получается зафиксировался то есть столбики сменили свой цвет на зеленый и э, свеча закрылась и тем самым говоря мне о том что нужно входить в сделку и на следующем буквально столбике так блин вот и на следующем столбике вот здесь вот на этой свече Получается, я вошел. Также условия входа также на 10 минут на покупку. И давайте посмотрим, что из этого получилось. Запускаю дальше. Цена уверенно, уверенно разворачивается. Прям наблюдается очень хороший такой отскок. Но ну, еще как бы может все и поменяться, поэтому надо подождать и посмотреть. Индикатор номер один со стохастиком, с индикатором номер два уже практически достигают зоны перекупленности. Здесь столбики уходят на нулевую линию и скоро вот-вот появится сверху, то есть на другой зоне. Видим уверенное, уверенное такое откатное движение. даже больше такое уже разворотное движение, даже не откатное. И остается еще немножко буквально. мы видим, да, что... И также фиксирую плюс. То есть, ребят, еще раз. Что-то маленько тут сбилось у меня. Еще раз, ребят, посмотрите. Критерии входа просто максимально понятно хочу объяснить, чтобы было э, меньше вопросов по этой теме. Критерий входа основной, то есть индикатор номер один перекупленности. Мы видим, что все три линии, это линии разных периодов, они практически соединились э, в одну сплошную линию внизу. Это говорит о том, что это очень мощный сигнал. Э, здесь на, стах... так, здесь на стахастике также пересечение произошло линий и цена начала стремиться вверх. Ну и здесь на третьем индикаторе самый основной сигнал для принятия нами решения это то, что цена побывала в зоне перекупленности, перепроданности точнее, данной ситуации. И начала, получается, стремиться наверх. То есть силой цены падает, столбики окрашиваются в зеленый цвет. И как только свеча закрылась и столбик э, окрасился, окрасился в зеленый цвет, на следующем столбике, грубо говоря, мы входим в сделку на 10 минут. Мы видим уверенный Уверенный, получается. Здесь мы вошли, видим уверенный откат. Да, ё Уверенный откат наверх и получили профит. Смотрим дальше. сделать. Смотрим дальше, да, то есть буквально тут же, сразу же, незамедлительно образовывается еще одна ситуация. Забегая вперед, скажу, что ситуация будет крайне интересная и очень четко сработает именно третий индикатор, то есть отфильтрует ложный сигнал. Сейчас я вам это все покажу. Немного терпения, ребят, сейчас все будет. Скорость и так увеличена до максимума, чтобы долго не ждать. Видим, что да, получается серьезное такое движение. То есть в данном случае мы зашли и поймали хорошее откатное движение наверх, разворотное. Здесь видим, что столбики наращивают, наращивают, наращивают свои обороты, заходят в зону перекупленности и потом начинают снижаться, да? Соответственно, здесь уже примерно я думал, что буду заходить на продажу. Думал, что сейчас вот-вот появится зеленый, то, точнее красный столбик, и я буду входить на продажу. Нет, этого не случилось. То есть получается индикатор была красная свеча откатная, да? Но затем снова продолжилось движение. Мы видим, что импульсы э, вроде как падают на первом, на первом индикаторе. Отметил я вот синей линией снижение импульсов. Но ну, на третьем индикаторе снова начинается рост. И здесь мы видим на графике уверенный, уверенный рост продолжается. Здесь вот я специально подписал, что это была такая своего рода обманка, да? А, так, сейчас я вам покажу. Покажу, видите, индикатор номер 3 не отфильтровал данный сигнал, то есть не загорелся красный столбик, то есть столбик не сменил свой цвет, тем самым я не стал заходить на откат, а продолжил ждать. И, а, как оказалось, не зря. То есть движение пошло выше. То есть я сижу и жду дальше. Давайте продолжим смотреть, что из этого всего вышло дальше. Здесь я передвигаю стрелочки. Выжидают. Здесь мне приходят опять звуковые оповещения о том, что загорается здесь красный луч. Вот. Снова начинают совпадать условия. Красные лучи на первом индикаторе, стохастик в зоне перекупленности здесь. И здесь вот мы видим, да, загорелся красный столбик. Ждем закрытия свечи. Нет, э, свеча закрылась зеленая. Также продолжаем ждать. В таких затяжных движениях, ребят, необходимо ждать. Выжидать момента. Ждем, пока столбик загорится. Красный. Все, здесь я поставлю на паузу, покажу вам. Смотрите. Я таки дождался момента. Видим, что здесь загорелся, так сказать, столбик красного цвета. И на следующем столбике я вошел в сделку на понижение на 10 минут. То есть у себя на брокере я вошел, а здесь поставил стрелочку, обозначив точку входа. Все, давайте посмотрим, что из этого получилось. Ждем 10 минут. И по завершению сделочки я вам расскажу еще один лайфхак, как можно входить в сделки по данной стратегии. Ну вот этот способ, который, про который я вам рассказываю, это такой основной способ, по, по которому нужно работать по данной стратегии. То есть но ну, это, ребят, на минутном графике, да, тут все динамично. Динамично развивается и все быстро происходит. Видим, что, да, пошел откат. То есть цена хорошо, хорошо, прям импульсивно откатывает. То есть третий индикатор показывает, как всегда, отличные результаты в большинстве своем случаев в большинстве случаев, так скажем. Вот, приходит, видите, звуковые оповещения. Их надо отключать, эти окошечки. Закрывать на крестик. Сейчас я это сделаю. Ждем. Цена опять начала стремиться наверх, но тем не менее силы у нее уже заканчиваются, и она выдыхается и продолжает падать. И в очередной раз получаем профит. То есть вот Примерно так, ребят, и нужно работать. То есть э, на ваших глазах буквально вот три сигнала подряд по истечению там, грубо говоря, около там 40 минут времени прошло, грубо говоря, там полчаса 40 минут, три хороших стабильных сигнала. А, то есть никакой истории, все в прямом эфире, можно так сказать. А, Итак, ребята, вы посмотрели видео. Э, с моей живой торговли. Там я максимально подробно попытался вам все объяснить э, в виде различных зон, которые я выделял, стрелочек, которые я рисовал. И надеюсь, что вы поняли, на что я опираюсь для того, чтобы, так сказать, заключить сделку. Старался максимально подробно все показывать, но думаю, что вы все поняли. Э, теперь о доступе. Э, для того, чтобы получить доступ к индикаторам, вам необходимо связаться со мной здесь в TradingView. То есть э, написать мне в личные сообщения о том, что вы такой-то, такой-то увидели мое видео на YouTube и хотите попробовать данную стратегию, так сказать, в реальных условиях. Как мне написать? Э, я прикреплю ссылочку под видео в описании, ссылочку на свой профиль. Вам достаточно будет просто перейти по этой ссылке, вы окажетесь в моем профиле, нажать «Написать личное сообщение» и все, как бы без проблем. Единственное, что вам нужно быть зарегистрированным на данном сайте, то есть на зарегистрированным на TradingView, Э, если вы не зарегистрированы, сделайте это. Это несложно. Займет буквально несколько минут. И вы сможете полноценно пользоваться сайтом и данной стратегией. После того, как получите доступ. А, о доступе, ребят. Сейчас, значит, все любители халявы разбегайтесь сразу. Информация не для вас. Хотя частично и Халявщики так могут поучаствовать. Доступ я предоставляю всем желающим на неделю бесплатно. То есть, что это значит? Вы мне пишете, я вам даю доступ абсолютно бесплатно на одну рабочую неделю. То есть, к примеру, с понедельника по пятницу. Вы тестируете данную стратегию, если вас она не устраивает или вы в ней не смогли разобраться в силу каких-то причин, в силу того, что она просто вам не подходит или вам лень в ней разбираться, ничего страшного, я просто по истечению недели закрываю вам доступ и вы ничего мне не должны, ничем мне не обязаны. Если же данная стратегия вас заинтересовала, вы в ней разобрались, посчитали ее интересной и желаете продолжить, вы можете просто приобрести за совершенно адекватную стоимость э, подписку, так сказать, доступ без ограничения, то есть по времени, и работать уже на результат, конкретно окупить, так сказать, свои вложения и работать уже в чистую прибыль. Тот, кто считает, что это какой-то тут развод, не развод, ребят, это ваше мнение, но ну, я так не считаю, потому что я никому ничего не навязываю и специально даю потестировать стратегию перед тем, как принять решение. То есть вы вправе сами, сами выбирать. То есть я никому ничего не впариваю, не впариваю и никого не заставляю покупать неизвестно что. Поэтому если вас что-то не устраивает, просто проходите мимо. И на этом мы прощаемся. Так, с этим все. Я думаю, что разобрались. Пишите мне сообщения. Отвечу на все более подробно. На этом я буду заканчивать видео, ребята. И так что-то оно затянулось. Пишите свои комментарии. А том, что вы думаете о данной стратегии. А, также напишите мне, какие вы стратегии используете. То есть мне будет интересно почитать, каких вы результатов добились в трейдинге. То есть именно на бинарных аукционах, возможно на Форекс. Что вы вообще больше любите, Форекс или бинарки. Также не забываем ставить лайки. Э, это мое первое видео, ребят, поэтому я тут немножко как бы подтупливал, если можно так сказать, да, чуть-чуть. Где-то задумывался, где-то терялся. Ну, надеюсь, вы меня простите, потому что это мое реально первое видео на ютубе, то есть это мой дебют, так сказать. Если в э, дело пойдет и вы это оцените лайками и комментариями, то в дальнейшем я постараюсь и далее выкладывать видео на тематику бинарных аукционов и торговли, а, потому что тема реально интересная, реально большая, в одном видео обо всем не рассказать. Поэтому, ребят, огромное вам спасибо, кто досмотрел до конца. Всем удачной торговли. Пишите мне, если вас заинтересовало данное предложение. Все, всем счастливо, всем пока.